Aujourd'hui, je vais vous montrer une matière très bizarre. Vous pourrez poser plein de questions. Allez, c'est parti. Ah Imbécile, John. Rends-toi. françois, Jamais

Hey! Huh? Huh. Bowser! Hey! 嘿嘿嘿 Quoi Stop! Stop! diamant Mais comment faire Monte les escaliers vite Oui, douf On va devoir sauter.